Chicago news. been here. مش ايدك عش ايدك يا اخويا عافية عافية قابلته اه يلا يلا فنش يلا ترى بسرعة كان انت المهدبة ولا كلمة sneaking the world you'll see. They'll be calling.